Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ուրեմն ինչ է մեզնից պահանջվում։ Որ մենք գրենք որևէ ծրագիր, որը alert կանի 1, հետո 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Okay, այդ պատոհանները կնկարի էկրանի վրա alert ֆունկցիայով։ Կարաչակեմ նախ ինքնուրույն փորձեք դա իրականացնել, հետո նայեք ուրեմն շարունակությունը, որ տեսնեք ես ոնց եմ անում։ Okay, ոնց կարելի է գրել այս ծրագիրը։ Դե մի շատ պրիմիտիվ լուծումը սա է։ Չէ, սա եթե հիմա ես աշխատացնեմ, կտեսնենք, որ ես ստանում եմ 1, հետո 2, 3, 4, ուրեմն 4, հեսա 5, 6, 7, 8, 9, 10, չէ, աշխատեց։ Բայց այս կոդը ունի որոշ խնդիրներ։ Առաջինը ինքը բավականին մեծ է, եւ երկրորդը, եթե օրինակ այս խնդիրը լիներ ոչ թե 1-ից 10, այլ, չգիտեմ, 1-ից 1000 կամ 1-ից միլիոն, դուք պատկերացեք ինչքան կոդ պետք է գրել, okay? Ուրեմն արժի գրել այս կոդը մի քիչ ուրիշ ձևով, մի քիչ ավելի օպտիմալ, ավելի խորամանկ ձևով։ Միգուցե օգտագործելով որևէ ցիկլ, հա, որը կպտտվի 1-ից մինչև 10 ամեն անգամ alert անելով իր համապատասխան թիվը։ Ինչպես կարող ենք դա իրականացնել։ Ուրեմն, ստեղծում եք մի հատ while loop, քանի դեռ, ահա, քանի դեռ ինչ, դե քանի դեռ մենք պետք է սկսենք որևէ թվից, իսկ մենք սկսում ենք դե 1-ից, չէ՞, հենց որ let i top լինի 1, եւ մենք ուզում ենք պտտվենք, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է կանց հավասար 10-ին։ Հիմա, եթե ես ստեղ ուրեմն անեմ alert i, այսպես, սա եթե աշխատացնեմ, սա անվերջական ցիկլ է, չէ՞։ Ինչու, որովհետև i-ը իր արժեքը երբեք չի փոխում, հետևաբար i-ը միշտ կլինի ավելի քիչ կամ հավասար 10-ին, քանի որ ինքը 1 է, եւ հետևաբար ինքը անընդհատ կպտտվի։ Նենց որ մենք պետք է i-ի արժեքը փոխենք ամեն ցիկլից հետո։ Նենց որ մենք ինչ ենք անում։ Այս ցիկլի մեջ մենք անում ենք հետևյալը. փոխում ենք i-ը, բայց փոխենք ինչքանով Դե քանի որ մեզ պետք է տպել 1-ը, հետո 2-ը, հետո 3-ը, դա նշանակում է, որ ամեն անգամ, ամեն ցիկլից հետո մենք պետք է 1 հատով i-ը բրթենք առաջ, որպեսզի 1-ից դառնա 2, 2-ից դառնա 3 եւ այլն։ Հետևաբար մենք անում ենք հետեւյալը. i-ին վերագրում ենք եղած i-ի արժեքը +1։ Okay։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ առաջին անգամ, երբ որ i-ը գա ստեղ, նա կլինի 1, որը բնականաբար 10-ից փոքր է, չէ՞։ Alert ենք անում 1 Հետո գայս ենք ստեղ եւ այն վերագրում ենք i եղած արժեքը, որը 1 է, պլյուս 1, որը կլինի 2 կգանք ստեղ, երկուսը իհարկե ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, գայս ենք ստեղ, տպում ենք i-ը, որը 2 է, գայս ենք ստեղ եւ գումարում ենք այս անգամ 2 գումարած 1, ստանում ենք 3, ու տենց այն անընդհատ միջև հասնում ենք 10-ին։ 10-ին, որ գալիս ենք էլի տպում ենք, ածում ենք 10 գումարած 1 դառնում է 11, գալիս է ստեղ այլևս իհարկե 11 ավելի քիչ կամ հավասար չէ 10-ից եւ դուրս են գալիս ցիկլից եւ ահա ավարտվում է մեր ծրագիրը։ Եկեք սա աշխատացնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստացանք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 եւ այդքան բան ավարտվեց մեր ծրագիրը։